olsa Çıkarken çalara Bilsem ki hoş bense Beklever olara. Ama unutma ki Ben kaydaram Öten günler Bağlılar Yoldan yollarına gelip Öpüp oyadaram Şuraya sarılamaz Cennetten boğulmuş şeytana beni kınamaz Ben küleyem, ben küleyem, beni sığınamaz Nice karanlık, nice sükut var Bura közdeler ötesi Bura öz dünya, bura toprak

Kanadım sen yanında sakla